सांसें हैं बेवजह जो ना तुझ पे लूटा सका इससे ज्यादा हंसी मौत होगी नहीं तेरी बाहों में हम मर सके खत्म हो नहीं खत्म हो नहीं मिटके कहानी है कभी जाना कहीं ऐसा ना हो जा